садыр жапаровдун венгрияга болгон расмий сапары аяктап бишкекке кайтып келди бишкек жана ош динамикалык түрдө өнүгүүдө төрөбаев айланып өтүүчү автомагистралды курууга чакырды өлкөнүн мамлекеттик тил саясаты тилдик жана улуттук маданий көп түрдүүлүктү сактоого багытталган деди байсалов юsе кыргызстандын саламаттык сактоо тармагына төрт миллион доллар бөлүүнү пландоодо бишкектен түркиядагы жабыркагандарга жети тонна гум жардам жөнөтүлдү кыргызстанда сүйүшкөндөр күнүнө элүү беш түгөй баш кошту президент садыр жапаровдун он экинчи он төртүнчү февралда венгрияга болгон расмий сапары аяктады расмий иш чаралар будапешт шаарынын лайош кошу таянтында президент садыр жапаров менен венгриянын президенти каталин новактын расмий жолугушуу азия менен башталды сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында президенттер кыргызстан менен венгриянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө жана өнүктүрүү боюнча биргелешкен декларацияны кабыл алышты ошондой эле кызматташуу боюнча бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду президент садыр жапаров расмий сапарын аяктап бишкекке кайтып келди бишкек жана ош шаарлары динамикалуу түрдө өнүгүп жатат эгерде азыртадан транспорттук түйүндөр альтернативалык жана айланып өтүүчү автомагистралдарды долбоорлоо жана куруу менен алектенбесек бул шаарлардагы тыгындар маселеси кадимки көрүнүшкө айланат бул тууралуу министрлер кабинети төрагасынын орун басары бакыт төрөбаев транспорт жана коммуникация министрлигинин эки миң жыйырма экинчи жылдагы ишинин жыйынтыгы жана эки миң жыйырма үчүнчү жылга пландары боюнча коллегиясына катышып жатып билдирди жыйындын жүрүшүндө кыргызстандын эки миң жыйырма алтынчы жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруу боюнча иш чаралар планынын жана министрлер кабинетинин эки миң жыйырма экинчи жылга антикризистик иш чаралар планынын аткарылышы жөнүндө маалымат каралды министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары эдил байсалов эне тил күнүнө карата бир айлыктын алкагында өтүп жаткан улуттун тамыры эне тил аттуу тегерек столго катышты тегерек столдун жүрүшүндө мамлекеттик тилди мындан ары өнүктүрүү жана республикада жашаган элдердин тилин кеңири жайылтуу боюнча жемиштүү пикир алмашуу болду белгилей кетсек бул иш чара жыйырма биринчи февраль эл аралык эне тил күнүнө арналган бир айлыктын алкагында өткөрүлүүдө Бүгін 15 февралда саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова USAIDтин администраторлорунун орун басары Изабель Колман менен жолугушту. Жолугушууда тараптар кургак учук COVID-19 менен күрөшүү жана жалпы саламаттык сактоо системасын чыңдоо боюнча биргелешкен демилгелерди талкуулашты. Жолугушуунун жүрүшүндө министр Кыргызстандын саламаттык сактоо тутумуна көрсөтүп келген туруктуу жардамы жана колдоосу үчүн өзгөчө ыраазычылык билдирип, Кыргызстандын саламаттык сактоо системасын чыңдоо үчүн биргелешкен долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууга колдоо көрсөтөрүнө ишендирди. колман ошондой эле юсе жаңы коркунучтардын жана жугуштуу оорулардын чыгышын тобокелдиктерин азайтуу жана алардын кесепеттери менен күрөшүү үчүн кыргызстанга төрт миллион доллар кошумча каржылоону пландаштырып жаткандыгын билдирди бишкектен түркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга жети тонна гуманитардык жардам жөнөтүлдү түркиянын кыргызстандагы элчилигинен билдиришкендей жүк он төртүнчү февралда түндө пегас aiрлайне авиакомпаниясы менен эки тонна түрк авиалиниялары авиакомпаниясы менен беш тонна сегиз жүз элүү килограмм жөнөтүлдү элчиликтин маалыматына ылайык актуалдуу болуп жаткан муктаждыктардын тизмесине кышкы чатыр жууркан газ жылыткыч генератор жана уктоочу баштыктар керек кыргызстанда он төртүнчү февраль сүйүшкөндөр күнүндө элүү беш түгөй баш кошту маалымат ылайык бишкекте борбордук бакыт үйүндө тогуз жуп ал эми борбор калаанын райондорунда он түгөй никесин каттаган бул күнү баткен областында сегиз түгөй жалал абад областында беш нарын областында үч ош областында он төрт талас областында бир жана ысык көл областында беш түгөй баш кошуу үчүн арыз беришкен